असलम वन this is Usman and you are watching M T gaming planet तो गाइस आज हम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जी टी एफ फाइव का एक और नया एपिसोड होपफुली कि आपको वो पसंद आएगा साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने आप नए हैं इस वीडियो में उतना मैं ही नया हूँ मैंने बहुत टाइम पहले खेला था पर मैंने इतना आगे तक नहीं पहुँच पाया तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिल सकें तो दोस्तों चलते हैं अब अपने मिशन की तरफ और मैं आपको साथ में ये भी बताते चलूँ कि मैंने जो है अभी बीच में इस गेम के साथ अपना वॉइस ओवर किया था पर साथ में मेरे साथ ये सीन ऐसा हुआ कि जब मैंने इसको रिकॉर्डिंग फाइनलाइज की तो मुझे पता चला कि इसका जो है बीच में नुमाइश इतना ज़्यादा आया है कि वो इरेज नहीं हो पा रहा था तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा वॉइस ओवर किया और इसमें आगे मैं कोई म्यूज़िक वगैरह लगा दूंगा जो कि नॉन कॉपीराइट होगा तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए वीडियो तो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ तो उसका हम कवर अप जल्दी कर लेंगे और देखते हैं कि आगे मिशन में क्या सीन है क्योंकि मुझे भी नहीं पता आगे क्या सीन है मिशन में कौन सा मिशन देंगे तो लेट्स uh, चलता हूँ मैं मिशन में अबे जो इस खटारा को वाओ बोलेगा तो दोस्तों मैं आज एक वीडियो का कमेंट हाईलाइट करता हूँ हमारे एक भाई हैं जो किस जमीन के नाम से हैं उन्होंने एक फरमाइश करी है कि हम जो हैं जी टी फाइव में गाड़ियाँ चलाएँ मॉडिफिकेशन करें गाड़ियों की जो लेके आए लेके आए वीडियो तो इन डाले यार वो वीडियो भी हम कुछ काम करेंगे वो वीडियो भी लेके आएंगे उनकी आप उनकी फरमाइश पर तो आप लोग बताएं कि आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है तो हम उसमें भी काम कर सकें मेरे ख्याल से मैंने गाड़ी जो है पीछे पार्क ली है भाई की देखो ड्राइविंग में दिन ब दिन फ़र्क हो रहा है दिन ब दिन गाड़ी की ड्राइविंग अच्छी हो रही है ये ड्राइवर के हमने जो है अपने कपड़े पहना दिए हम चलते अपने सीट की मशीन की तरफ चलना यार क्या बाजी कर रहा है अबे चलना मशीन की तरफ नमूने क्या हो गया तुझे sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly so, while I या अभी ये जहाज वाला मिशन नहीं देना मुझे जहाज वाला मिशन बहुत मुश्किल से चलता है मुझसे Spreadsheet. बड़ाई करम जो है ये Talk जो terms. Okay okay okay okay ला ला ला ये चला भी फिर तब मैं नसीब में आ गया Gentlemen, I think <laughs> अबे तू कहाँ जोड़ रहा है इसके आगे prove that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you, me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Why, Jumbo? Why, sir? 因为我帮你放松一下。 The fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. since I was a little kid, I, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer, weapons trader. All right, so I'm begging you, let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry. You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Huh? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty in fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? Who? Who? Who? The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them. Oh, oh, oh. आदमी जाना कहाँ है लेट्स सी देखते हैं आई विल बी fucked और नहीं ब्रदर फॉर्म जाना है लेट्स सी क्या क्या होता है तो दोस्तों फ़िलहाल तो अभी हम चलते हैं अपने मिशन की तरफ मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी कि हमें क्या सीन है बस इतना थोड़ा समझ में आया कि मिशन का सीन बाट था और वो उसने जो है उसको डील नहीं दी वो डील के ऊपर था वो डील नहीं दी तो अभी देखते हैं हमें क्या ले कहाँ लेके जाता है और क्या बोलते हैं तो चलते हैं अब हमें मिशन की तरफ डायरेक्टली तो ये ऑफ रोड गाड़ी है क्यों ना ऑफ रोडिंग करते हुए चलेंगे गाड़ी तो जहाँ बोला वहीं गाड़ी मैंने ठोक तो सीमेंट के ब्लॉक हैं क्यों मैं सीधे क्यों नहीं जा पा रहा है सीधे क्यों नहीं जाऊँ चलो यार रोड बाय रोड चलते हैं देखते हैं आगे क्या सीन है हमें कहाँ लेके आ रहा है one point twenty three mile है Norwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! <laughs> Trevor, it's business! That wide eyed idiot was mine. It's business, Bella! You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab and we're going to see how much of a family meth business you got when i am done! Ah! All of you are going to die! Wait a minute, mission, do इस नमूने के फॉर्म के चक्कर में जो है ना मैंने इसकी अपना भारत पर रेखरणी में जाना काम पाया तो अभी भी जो है हमारा वन माइल का सफ़र बाकी है तो पे जाएगा ये <clears throat> तो दोस्तों बात ये है कि अभी हमें यहाँ से जाना है अरे my gosh see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll torch your cookhouse. फोर यहीं पर ही लड़वा पक्का हो गया अब चलते हैं अपने मिशन की तरफ लेट्स सी के आगे क्या होता है क्योंकि अभी हम मिशन के ऊपर हैं तो अभी हम जाएंगे भागो भागो मार बन का साले भाग चले पीछे वाले का चाहता हूँ देखता हूँ आगे क्या पीछे वाले का है ये ये गलती है मुझसे एक बंदा नहीं मारा गया तीन बंदे बचे हैं अब लेट सिंह के आगे देखता हूँ क्या होता है ये बंदा कहाँ है साला लेट क्यों नहीं आ रहा मैं तो पीछे वाले को देखता हूँ बंदा रन नहीं आ रहा पीछे वाला मेरे पास रन नहीं आ रहा तू आपका है नमूने का है मार मुझे मार अरे मार अब तीन बंदे सामने हैं मैं इसको यहाँ पे जरा बप्पर वाले बंदे को देखते हैं अपर वाले बंदे को here, you prick! Stop him in his fucking tracks! I'll kill you! Ahora tomaré Fuck Trevor Phillips, man! Fuck him! It's over! You motherfucker! You gonna die! They're down! Take yours! You get out this property! This don't look like a larger operation to me. can't come down here. plaza him! Hey, back to your fucking trailer! I love this shit! Take over time! He ain't taking our crank! go home! Motherfucker! I gotta reload! Get your own fucking business! Yeah, fuck you, dealer man! अरे तुझे देखता हूँ बेटा मैं अरे तुझे देखता हूँ मैं pricks! Fuck! Fuck! Fuck! You fucking weirdo! Get gone! You're gonna be buried in this basement. I ah, tengo payana para el in It's over! कपड़े का रास्ता कहाँ है यहाँ से मिलेगा मुझे अंदर तो नहीं है इसका कुछ ऊपर जाना पड़ेगा मुझे ये कहा है ये रहा gonna burn, you idiots! I don't know how many of my brothers you smoke, but you ain't touching this lab. Get out of here! अरे वापसी स्टार्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से पानी तेल गिराएंगे अपना सारा जो कि हमने गिराना है गिराने के बाद जो You asked for this, assholes! Come on, come on. आज का मिशन नहीं देखता तो तो लाइक वीडियो हमारी वीडियो तो आपको आकर बताना चाहिए पता चलो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो एक अहम बात इंपॉर्टेंट हालात चल रहे हैं आप उसको अपना अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन कॉल करें क्लिक करें अब चलते हैं आपसे इजाजत लेता हूँ फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा Mm-hmm. तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुझसे काफ़ी लोगों ने दोस्तों ने फरमाइश की थी कि गाड़ी की वीडियो लेके आए तो ये रही मेरी गाड़ी की वीडियो उसको देखें और फिर एंजॉय करें आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो है थोड़ा सा कार की मॉडिफिकेशन कराई हमने कार ही परचेज़ की है ये हमारी ट्रेवल की गाड़ी है अभी हम इसको गराज के गराज में ले गराज में लेके जाने से पहले थोड़ा सा गाड़ी का रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारी गाड़ी कैसी है तो दिस गाइस ये गाड़ी भी हमारी हमने ले ली है परचेज़ कर ली है ट्रैवल ने और साथ में ट्रैवल ने बहुत सारे बिजनेस जो है अभी जो ऑफलाइन के हैं जो दिए जाते हैं वो परचेज़ कर लिए हैं तो अभी जो तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ चलते हैं अपने गराज में गराज में कार यहाँ पे पहले पार करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को तो पहले तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है ये गाड़ी अंदर से ऐसी है ये गाड़ी का लुक है अंदर से इसका आप सब चीज़ देख सकते हैं कि क्या मार कितनी एक चीज़ चीज़ कितनी क्लियर दी गई है अच्छी चीज़ दी गई सबसे बेनिफिट तो ये है तो हम सब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं अरे तू ऊपर बैठ गया चलो बैठ गया तो गाड़ी को मैंने फिक्स करा दूँ हाँ, निकॉन जो है मकैनिक के पास और गाड़ी को फिक्स करा देंगे तो अब उतरते हैं गाड़ी का रिव्यू करते हैं और हाँ, गाड़ी का रिव्यू कैसे तो आप गाड़ी का रिव्यू दे सकते हैं ये गाड़ी का ये मेरी गाड़ी है इसका रिव्यू ये रहा तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी गाड़ी है ये देखें फर्स्ट पर्सन मोड में दिखाता हूँ आपको गाड़ी में ये देखिए गाड़ी का लुक है ये गाड़ी का लुक है चश्मा पहना हुआ हूँ ट्रैवल चश्मा पहना हुआ इसी वजह से जो है आपको गाड़ी का कलर नजर नहीं आ रहा था इसी तो अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको और मजबूत गाड़ी की वीडियो दिखाऊँगा तो चश्मा भाई अब थोड़ा सा हम कैमरे फोटो खींचते हैं सर की तो भी हम जाते हैं अपना कैमरा खींच फ़ोटो खींचते हैं और फोटो गया उसको सेव करते हैं गैलरी में और ड्राइविंग तो फिलहाल अभी यहाँ से सेव छोड़ते हैं उसको हम बैठ करते हैं close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left